He just a baby. Baby. Bro, I told you don't get your hand near that mouth, dude. Oh. You bastard. I told you. Hey, I told Passar aqui a semana pescando, tranquilo. Com a família. família. Todo com saúde em casa. E a gente aqui fazendo essa pescaria. <laughs> Olha ali, olha. Aduh anjing gue jatuh aduh dilepas sur. Ya anjing baru seneng gue gede banget. Aqui não. Aqui no Mato Grosso nós dá cerveja até pro peixe. Aqui. Hã? Aqui que é isso de gramadinho. Ó. Olha como que é. Ó, louco. Aí. Oh, Ih, é doido. Porque né? é maior, né? é. É só levar o saco na frente dele, ó. Ei, vai ficar Aí, aí, aí, aí, aí. Ô, gente, peraí, peraí, lá. Ajuda ali o pé, Xangô. Ei, vira ele, porque o não tá na casa. Sangue cai pra baixo.